Äh. der Typ ist gerade das Haus runtergefallen. Nee, ich bin gesprungen. Wie? Muss man das hin... Der Typ, der in der Hatchback sitzt. Ist gerade vom Haus runtergesprungen. Ja, und er lebt noch. Haben Sie, haben Sie irgendwie aufgenommen mit dem irgendwie?